2005 року уряди двох країн Канади та України започаткували проект регіональне врядування та розвиток, спрямований на покращення економічної ситуації в регіонах. Зокрема, впродовж останніх семи років Канадський інститут урбаністики за фінансової підтримки канадського агентства міжнародного розвитку впровадив цей проект у 13 областях України. Він допомагав областям розробляти, впроваджувати та здійснювати моніторинг стратегії, сприяв формуванню гендерної рівності та екологічної безпеки безпеки. Нині територія розвивається за чітким планом. У цьому тепер беруть участь усі. Якщо колись це робили лише чиновники у своїх кабінетах, то зараз люди активно докладають зусиль у реалізації цього плану. Щороку розробляються програми, у яких є конкретні проекти. Стратегічний план є моделлю області, де подано картину, якою вона є сьогодні, і якою може бути через певний період часу. Складається він з восьми етапів: визначення мети і кроків стратегічного планування, оцінка поточної ситуації, для кого цей план, хто у ньому зацікавлений та на кого він вплине. Бачення те, як має виглядати область з точки зору представників всіх верств населення формулювання пріоритетів, оцінювання альтернатив і вибір пріоритетів. Операційні цілі, якими методами буде досягнуто пріоритети, завдання, що потрібно зробити, проекти. Тут ми зупинимось детальніше і спробуємо пояснити вам на конкретних прикладах: моніторинг і оцінка, як відбувається і що отримали в результаті. Для наочного роз'яснення стратегічного планування ми вибрали Запорізьку область, де громада на основі бачення свого розвитку визначила три пріоритети: історико-культурний, екологічної безпеки та інвестиційно-індустріальний. Важливим інвестиційним проектом Запоріжжя є його аеропорт. Після розвалу радянського союзу аеропорт був закинутим і потребував великої кількості коштів для реконструкції та функціонування. Спроби дістати кошти від держави закінчились невдачею, тому керівництво керівництво аеропорту вирішило шукати альтернативні джерела фінансування. Для того щоб залучити іноземних інвесторів аеропорту, потрібно змінити форму власності з державної на власність місцевої громади. Зараз відбуваються переговори з центральними органами виконавчої влади. На рішення про перехід у місцеву форму власності уже чекає декілька інвесторів, які готові реконструювати аеродром і обновити аеропорт, зробивши його фінансово незалежним та прибутковим. Іншим проектом втілення стратегічного плану Запорізької області стала маркетингова стратегія підтримки місцевих виробників. Коли великі компанії прийшли на ринок Запорізької області, вони почали витісняти малий і середній бізнес. Як наслідок, 160 підприємств Запоріжжя вирішили об'єднатись під одним рекламним гаслом і спробувати разом протистояти рекламним бюджетам великих іноземних компаній. Ми зібрали виробників і пояснили їм цю стратегію через засоби масової інформації. Ті, кому це було не потрібно, це власники великих і середніх компаній одразу ж відсіялись, за що їм і дякую. Проте чітко вимовились ті підприємства, яким це цікаво. І далі ми вирішили, що об'єднаємо наші рекламні бюджети і направимо їх не на когось одного, а на розкрутку єдиного бренду Купуй Запорізьке. Окрім виробників, до проекту доєднались місцеві невеликі супермаркети та магазини і почали активно реалізовувати товари з лейбою Купуй Запорізьке та компанії, які надавали послуги. Відтак бренд Купуй Запорізьке отримав гасло Купуй Запорізьке, обирай своє. Як наслідок реалізації спільного планування і проекту привели до збільшення робочих місць, виживання дрібних підприємств і розвиток власного виробника у кризових умовах. Близько 20 тисяч людей взяли участь у розробці стратегії Запорізької області. Як результат було розроблено та впроваджується 65 діючих проєктів, 37 з яких отримали безпосередню підтримку проєкту, ще 28 було розроблено самостійно. Наступним кроком є моніторинг та оцінювання досягнутих результатів та цілей. Аналіз власних помилок та досягнень сприяє перегляду стратегій та внесенню відповідних змін та коректив.